पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें हाँ तो दोस्तों आज मैं तुमको इसी का जवाब दूंगा कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखना दोस्तों मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 50 किलोमीटर तक अपनी कार में जाना है और आपको रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों की गिनती करनी है कि आपने जाते वक्त कितनी गाड़ी देखी आपको क्या लगता है आपको सबसे अच्छे से कौन सी गाड़ी याद रहेगी दोस्तों आपको सबसे अच्छी तरह से केवल दो गाड़ियां ही याद रहेंगी एक वो जो आपने सबसे शुरुआत में देखी थी और दूसरी वो जो आपने सबसे लास्ट में देखी अब अगर मैं आपसे फिर से कहूँ कि एक बार फिर से गाड़ी लेकर जाओ और इस बार केवल एक किलोमीटर तक ही आपको जाना है और रास्ते में आने वाली गाड़ियों की गिनती करना है तो आप आसानी से एक किलोमीटर तक में आने वाली सभी गाड़ियों को याद कर लोगे ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक किलोमीटर में आप कम समय में बिना बोर हुए लेकिन जब आप 50 किलोमीटर गए तब आप जाते जाते बोर हो गए और गाड़ियों को गिनते गिनते आप थक चुके थे जब आप 50 किलोमीटर गए थे तब आपको रास्ते में आने वाली गाड़ियाँ याद नहीं थी लेकिन जब आप एक किलोमीटर तक गए तो आपको सब याद था यही बात आप पढ़ाई में भी चालू कर दो इसीलिए अगर आपने दिन भर में तीन घंटे पढ़ने का गोल बनाया तो एक बार में तीन घंटे मत पढ़ो बल्कि कैब करके पढ़ो हर एक घंटे के बाद ब्रेक लेकर पढ़ो तभी आप एक अच्छी क्वालिटी वाली पढ़ाई कर पाओगे और मेरी गारंटी है इस तरीके से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों उसी तरह वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि आपको किसी भी काम में सबसे शुरुआत का और सबसे आखिरी के टाइम का किया हुआ कुछ काम अच्छे से याद रहता है उसी तरह पढ़ाई करते वक्त भी आप यही गलती करते हो आप एकदम बड़ा गोल बना देते हो दो तीन घंटे का सीधा फिर मुझे तीन घंटे पढ़ना है तीन घंटे अगर आप मन मार कर पढ़ भी लोगे तो कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ याद करने से लंबे समय तक याद नहीं रहती अगर आप बहुत ढेर सारी चीजें उनको आप एक साथ याद कर रहे हो तो याद नहीं होंगी अगर उसी को आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर रहे हो तो आप उनको याद कर लोगे अगर इकट्ठा याद करते जाओगे याद करते जाओगे उस समय आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे याद हो रहा है लेकिन वो आपको याद नहीं होगा वो जैसे ही याद होगा थोड़ी देर बाद वो आपको भूल जाएगा और फिर कहोगे यार इतना याद किया लेकिन याद ना हुआ तो इसलिए कहता हूँ कि जैसा चाहे आप जितने घंटे का गोल बनाइए लेकिन उसमें आप हमेशा गैप करके गोल बनाइए फिर पढ़ाई करिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और अगर आपको और समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा